거친 welcome to another videos saya semang lagi nak okay, jadi kita nak sebenarnya so dia cuma yang uh, ni pen gitu mah biar ikut uh, buat dia semua release kat atas tasinya nak semang uh, bini channel ko biji kat aku cakap semua tak boleh ni biji kat dulu mau mana ya bang dia apa semua ini yang kita album ini lagi ku release kan sing amo dit kat semua tadi belum dah sini cukup mana dia teman ni ku uh, tourist ah uh, gimana ru on singer tangan editor hmm, bukan ni nak komen dia nak support kat dia mic dia nak support kat game ni ramu gimana ah kat sini support kat boleh ani biji kat dalam description box tu ni link ku nak cukup bang dia semua ni ni lagi ku release kan sing amo git belum dah sini cukup ting kat sana tang ku ting ada ti Terlebih buat diri yang jutang pusat singgali Tak sejauh dinamik, jauh di maya kuara cinggali Di sini dikit sana maya tak secinga Gak suruh mo? Ah, gak suruh nak play, nak buat nerd, nak buat singgah Nak nak buat youtube orang support kat tu, maya pun support kat gini kerang Beri amu wujud kabur nak semangat Dekit ku nak menegak curian semua baik kabur share share करबो আ ম n চ্যানেলকে স া ব স ্ ক n র o ই ব করবো আর লাইক ক o ে দেবো আর ডিসক্রিপশন বক্স में इसमें चेक आ u क ो चेक आ तुम को मैं च े o na s ो m स म ें ड ि स ् क o र ि प ् श o ब a क ् स तो अभी नहीं लिंक ब च ् च a ं जे मानी फैमिली में ज र o ं ग यांगे सपोर्ट अब मो द o छाप की वो नो इसमें व t कतिया आप टीवी फैमिली में बजो आने तक क a ें ट कर दो बस Hmm. kat suan pergi kat suan nak buat benda nak support kat jemek nak support kat geno kena semua nak menggurui like or share mau nak semua dapat calon guna mah kena aku suka tak cek dia soal tak cek ni gimana ni ambo bijit kabo git blowin gak sejo mau profit gimana mau nak muka cina nampak terang gua nak kena nama sekali nanti ya ha. pun gak sejo ke trailer gak sejo mau apa release sendiri gak sejo ni ha. ambo mau yesen sen tak video nak lah, semua ni cak cek ni sepanjang mukti lah mau sepanjang mukti lah oh, bye bye bye bye Bye. <laughs>